спирттердин күйүшү эгерде силер химия сабагынан ысытуу үчүн спирт шамын колдонсоңор анда силер этил спирти кандай күйөрүн билесиңер бирок спирт шамынан чыккан жалын кайсы спирт экендигин аныктоого кыйынчылык жаратат сары жалындын чыгуусу аралашма бар болуусун көрсөтөт ал фетилдин ичиндеги спиртке жараша болот үч таза фарфор идиштерди алабыз биринчисине эки миллилитр этанол куябыз экинчисине дагы ошол көлөмдөгү бутанол бир куябыз үчүнчү идишке метил бутанол бир куябыз спирттерди күйгүзөбүз алардын жалыңын карайбыз этанол көгүш түстө өңсүз күйөт бутанол жарык жалың чыгарып күйөт үч метил бутанол түтүндүү жалың чыгарып күйөт демек спирттердин атомдук массасынын өсүшү менен жарыгыраак жалың чыгарып күйө баштайт